सिद्धार्थ धनराजगीर के फरिश्तों को भी नहीं मिल सकती जो डैम बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा है पत्थर का सिर्फ सौ करोड़ का पत्थर लगने वाला है जो उस पार्क में फ्री में मिल सकता है दो सौ करोड़ मिनिस्टर लेंगे अठारह सौ करोड़ का फायदा दिल्ली सीमेंट्स का नया बिट क्या है पूछ उसे दिल्ली सीमेंट्स की बिट क्या है पूछ come on you bastard ask क्या है दिल्ली सीमेंट्स का बिट कर सकते मेरे हाथ में नहीं है वो तो फिर मैं भी आपके हाथ में नहीं हूँ mister ji done. Promise. Promise. एक खुशी है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो क्या बचपन से मुझे बैंक में काम करने का शौक था आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हो मुझे बैंक में डायरेक्टर के पोस्ट में नॉमिनेट कर दो and then I am all yours that is beyond my power oh I thought you the most powerful man in this country बहुत जिद्दी लड़की हो तुम the name is I I B I bank I'll see what I can I I B I bank मुझे नॉमिनेट कर दीजिए डायरेक्टर के पोस्ट में Okay, I'll do it. It's done.